hello friends welcome to my YouTube Paigraj के यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ और जैसा आप लोगों को पता है मैं आप लोगों का IT tools and business system की क्लास ले रहा हूँ लेक्चर एलेवन पे मैंने छोड़ा था लेक्चर एलेवन हम लोगों ने ओ के बारे में पढ़ रहे थे उसी ओ के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं लेक्चर ट्वेल्व में और लेक्चर ट्वेल्व में आप देखते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ ओ एस के क्या फंक्शन है क्या काम है तो सबसे पहला काम और पहले तो शुरू बता दूँ थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूँ ओ क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे मशीन मशीन के बीच में इंटरफेस कराता है पहली बात जितने सिस्टम के पार्ट्स उसको मैनेज करता है ठीक है जितने डिवाइस ड्राइवर उनको मैनेज करता है यानी एक एक तरह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है बिना इसके आप सिस्टम नहीं चला सकते ठीक तो डिफरेंट डिफरेंट ओ होते हैं जैसे विंडोज़ का सेवन हो गया एट हो गया टेन हो गया लाइन हो गया एंड्रॉयड हो गया मोबाइल के लिए ठीक है उबंतु हो गया लाइन मतलब उबंतु हो गया जो लाइन के लिए मैक हो गया एप्पल के सिस्टम के लिए यानी आपके सिस्टम में एक ओ होना जरूरी है ओ करता क्या है तो सब ओ के बहुत सारे काम लेकिन उसके मेन फंक्शन जो होंगे उसमें पहला है मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है इस जैसे मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो किसकी बात होगी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम की आप लोगों को पता है रैम लिमिटेड होता है ठीक दो जी बी चार जी बी होता है लेकिन प्रोग्राम हमारे बहुत सारे होते हैं तो हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए या चलाने के लिए मेमोरी आवश्यकता बढ़ती है तो अगर हम कई सारे प्रोग्राम जब खोल देते हैं और जब प्रोग्राम की साइज़ बढ़ती है मेमोरी कम हो जाएगी तो क्या वो सिस्टम हैंग हो जाएगा या सिस्टम सही से काम नहीं करेगा लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू जो कि ओएस के थ्रू द्वारा होता है उसके थ्रू क्या होता है वो हमारे मेमोरी मैच करता है जो खुला है उसको देगा जो मिनिमाइज उसको मेमोरी छीन लेगा जो बंद कर दिया मेमोरी उससे ले लेगा यानी एक तरह से क्या करता है हमारी मेमोरी की मैनेजमेंट उसका प्रबंधन करता है कि अप्लीकेशन हिसाब से किसको कितना मेमोरी देना है जब बंद कर दे तो छीन लेना है इस सब की बात होती है एक अगला है डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं हमारे सिस्टम में इनपुट डिवाइस होता है आउटपुट डिवाइस होता है तो इनपुट डिवाइस में के माध्यम से हम लोग क्या सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं आउटपुट डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको प्राप्त करते हैं तो एक तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है बीच में समन्वय होता है मतलब कि दोनों का इंट्रैक्शन होता है ओएस तो क्या करता है इनपुट डिवाइस को आउटपुट डिवाइस से इंट्रैक्ट करने का कार्य करता है किसके थ्रू डिवाइस मैनेजमेंट और हर डिवाइस का क्या होता है ड्राइवर होता है और ड्राइवर एज ए सॉफ्टवेयर होता है तो जैसे ही हम डिवाइस का यूज़ करते हैं तो उस ड्राइवर को वो क्या करता है एक्टिव करने का काम कौन करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है जैसे मान लीजिए आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है हार्डवेयर है लेकिन प्रिंटर का ड्राइवर भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अगर ड्राइवर नहीं होगा तो आप प्रिंटर को रन नहीं कर सकते तो एक तरह ड्राइवर क्या है तो उसको चलाने वाला यानी आपको किसी भी हार्डवेयर यूज करना है करना है तो उसको ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है लेकिन ओ क्या करता है उसी ड्राइवर को एज ए टाइम उसको रन कराने का कार्य करता है अगला है प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे मैंने शुरू में बताया था सिस्टम में केवल एक प्रोसेसर होता है प्रोसेसर क्या करता है एक समय में केवल एक काम करता है ठीक जैसे हमने उसको काम दिया एक टी वन टी टू और टी थ्री हमने उसको तीन टास्क दे दिए ठीक लेकिन वो करेगा पहले टी वन बाकी दो को क्या शेड्यूल करेगा मतलब जो जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसका पहले उसको रखेगा फिर उससे नीचे वाले को रखेगा फिर उसके नीचे वाले रखेगा यानी एक तरह शेड्यूलिंग काम करता नहीं प्रोसेसर पे लोड ना बढ़े अगर प्रोसेसर पे तीनों एक साथ चले जाएंगे तो हमारा जो हमारा जो टास्क है वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं जो भी हम आउटपुट प्राप्त करें जो हमें रिजल्ट प्राप्त करना करना चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सिस्टम क्या होगा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा तो प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है वो हमारे प्रोसेसर को मैनेज करता है कि प्रोसेसर पे किस काम को प्रोसेसर को देना है तो मैनेजमेंट का काम कौन करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है अगला है फाइल मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट क्या है हम लोग इतनी सारी फाइलें रखते हैं हर फाइलों को क्या ड्राइव हर फाइलों की ड्राइव होती है उस ड्राइव उस में उस फाइल को क्या करता है एलोकेट एलोकेट करने का काम करता है क्योंकि मेमोरी क्या होती है सेक्टर्स और ब्लॉक्स में डिवाइड होती है ये हमारे सेक्टर मतलब सी सेक्टर डी सेक्टर और हर सेक्टर में क्या होते हैं ब्लॉक होते हैं इस तरह तो जो फाइलें आती हैं वो सही ब्लॉक में जाएँ ए बी सी ठीक है सी वाली डी में ना आ जाए एक तरह से फाइल मैनेजमेंट क्या होता है फाइलों की जो फाइलों का जो प्लेस होता है वो निर्धारण करता है पहली बार दूसरा फाइल की इन्फॉर्मेशन फाइल कब बनी किस टाइप की है जैसे हमने मान लो डी ओ एम एस मान लो तुमने नोट पैड पर कोई फाइल बनाई ए तो उसको यार क्या A dot T X T ठीक A dot T X T ये बताता है कि ये जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है और नोट पैड या उससे सपोर्टेड सॉफ्टवेयर पे ही खुलेगी कब बनी तो आप राइट क्लिक करके ये देख सकते हैं कब बनी इस फाइल का मॉडिफिकेशन कब हुआ कंपोज कब हुआ कितने बजे बनी ठीक है किस यूज़र ने बनाया उस सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में इस फाइल के अंदर होती है तो आप फाइल मैनेजमेंट के थ्रू ओ क्या करता है फाइलों को प्लेस करता है और फाइलों की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है अगला सिक्योरिटी सिक्योरिटी भी एक बेसिक सिक्योरिटी जो होती है वो भी प्रोवाइड करता है आप देखते होंगे भी कंप्यूटर खोलते हैं तो सबसे पहले क्या करता है पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड मांगता कैसे मांगता है क्योंकि वह पास जो आप पासवर्ड आपका स्टोर कर रखे रहता है जब आप सही पासवर्ड डालेंगे मैच कराएगा तभी खुलेगा तो कहने का मतलब है जो बेसिक सिक्योरिटी होती है कंप्यूटर की वो भी हमें कौन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ठीक इसके अलावा आप एक ही सिस्टम पे दो अकाउंट बना सकते हैं ना एक ए नाम से बनाइए एक बी नाम से बनाइए ए वाला आएगा अपना पासवर्ड डालेगा वो अपने पे काम करेगा उसी सिस्टम पे बी वाला आएगा वो अपना पासवर्ड डालेगा बी वाला यूज़र खोल के अपना पासवर्ड डालेगा वो अपना काम करेगा तो ए वाले यूज़र की जो फाइल होगी अलग होगी बी वाले यूज़र की जो फाइल होगी वो अलग होगी यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगर दो अकाउंट है तो हर एक अकाउंट की फाइल दूसरे अकाउंट पे में नहीं जाएगी प्लस आपको पासवर्ड थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगला एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन और क्या करता है एरर डिटेक्शन कोई भी सिस्टम में कोई भी एरर आती है खराबी आती है या कोई भी बग आता है बग मतलब सिस्टम में कंप्यूटर में एरर को क्या बोलते हैं बग बोलते हैं कंप्यूटर में एरर को क्या बोलते हैं बग बोलते हैं तो सिस्टम में कोई बग आता है तो ये मैसेज के थ्रू क्या करता है ओएस को कलेक्ट करता है यूजर को शो कराता है कि this driver this driver remove या this driver this driver failed system system in low memory अगर मेमोरी कम है तो वही मैसेज आता है यानी एक तरह से सिस्टम में कोई भी एरर या बग आता है तो ओएस क्या करता है उस बग को हमें अप कराता है और साथ ही साथ क्या करता है करेक्शन मान लो कोई बग आ गया कोई एरर आ गई तो उसका उसका हमें क्या करता है उसका रिप्लाई भी करता है कि ये बग या ये एरर कैसे सही होगा तो सिस्टम तो ओ क्या करता है आप एरर भी ढूंढता है एरर को दिखाता है यूजर को और उस एरर को कैसे ठीक किया जाए उसके स्टेप्स बताता है यहाँ यहाँ जाके ये काम कर देंगे तो ये एरर दूर हो जाएगी ठीक तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हो गए ओ के जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हमारा सिस्टम क्या होता है इफिशेंट इफिशेंसली अच्छा और बढ़िया काम करता है ये तो इसके अलावा हमारे वो यूजर में इंटरफेस कराता है सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेस प्रोवाइड करता है बिना ओएस के आप सिस्टम रन नहीं कर सकते क्योंकि जितने भी हार्डवेयर मैनेजमेंट है वो ओ के माध्यम से ही होता है ठीक तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा फंक्शन ऑफ ओ कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है अगर आप टेलीग्राम इंस्टॉल करिए उसमें बस इतना लिखिए बाइन टू प्रयागराज उसको क्या कर लीजिए ज्वाइन कर लीजिए या मैं हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस पर भी आप कोई भी दिक्कत होती है पूछ सकते हैं बाकी आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक अब आते हैं अगला अगले पे अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में क्या देखेंगे ओ कितने प्रकार के होते हैं तो यस दो प्रकार के होते हैं पहला सी यू आई दूसरा जी वाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आता भी है सी वाई जी वाई क्या होता है दोनों में अंतर के वो लेवल में अधिकतर आता है सी आई का फुल फॉर्म क्या होता है ट्रिपल सी में आता है जी का फुल फॉर्म क्या होता है चार ऑप्शन देगा इसमें से कौन सी यू आई या कौन जी यू आई इस तरह क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक तो सी यू आई और जी वाई कितने तरह के क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं सी यू आई और जी यू आई सी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है कमांड यूजर इंटरफेस और कहीं कहीं करेक्टर भी लिखा होता है तो वो भी सही है कहीं कहीं क्या लिखा जाता है करेक्टर लिखा जाता है तो करेक्टर या कमांड एक ही चीज़ होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस और जी का मतलब क्या होता है ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक तो सी यू आई और जी यू आई सी यू आई का full form command user interface या करेक्टर यूजर इंटरफेस और जी यू आई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक दोनों मंत्र समझ लेते हैं सी यू आई मतलब ऐसा इंटरफेस ठीक जिस किसके थ्रू कमांड के थ्रू यानी ऐसा हो यस जिसके थ्रू इंटरफेस जो होगा वो कमांड के थ्रू होगा यानी वहाँ पे कोई पिक्चर ग्राफिक्स बटन माउस इन सब का यूज नहीं होगा वहाँ पे कोई भी काम करना हो तो आपको कमांड लिखना होगा ठीक जैसे आपको सिस्टम बंद करना होता है इसमें कहाँ पे जाते हैं शट डाउन पे मतलब शट डाउन को वहाँ विंडोज़ पे क्लिक करते हैं शट डाउन ऑप्शन पे जाते हैं और बटन बन रहता है शट डाउन पर क्लिक करते हैं और बंद हो जाता है लेकिन आप सी वाइप इन्वायरमेंट पर काम कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा एग्ज़िट लिखना होता है क्या लिखना होता है एग्ज़िट ठीक यानी हर चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कमांड का यूज़ करना पड़ेगा ठीक इसमें माउस का यूज ना के बराबर होता है ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पे आप जो भी जो भी कमांड सही कमांड लिखेंगे तभी वो चीज़ें एग्जीक्यूट होगी या वो रन होगा अगर आपने यहाँ पे एग्जिट जगह ई एक्स ओ टी कर दिया तो ये कमांड में एरर आ गया और आप जो चाहते हैं कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो बंद नहीं होगा क्योंकि आपने ई एक्स ओ टी कर दिया यानी जो भी कमांड होता है वो प्री डिफाइंड पहले से डिफाइन होता है उस कमांड को आपको याद करना पड़ेगा और तब इस सिस्टम को आप चला सकते हैं जब जी नहीं आया था तो C U I C U I environment पर ही सारा काम होता था ठीक और ये हार्ड टू लर्न होता है इसको आप आसानी से सीख नहीं सकते क्योंकि तो आपको पूरे कमांड प्रॉपर याद होने चाहिए तभी ये काम आप कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हो गया आपका M S DOS Microsoft Microsoft disk operating system M S DOS हो गया आपका आपका यूनिक्स हो गया ठीक यूनिक्स भी क्या है एक T U I command user interface type का ओ एस है ठीक इसको आप अपने सिस्टम में अगर आप करंट में सिस्टम यूज कर रहे हैं तो कुछ मत करिएगा रन पे जाइएगा रन पे क्या टाइप करिएगा सी एम डी इंटर मार दीजिएगा डॉस खुल जाएगा अगर आप विंडोज़ यूज कर रहे हैं रन कैसे आता है विंडो जो की होती है कीबोर्ड की उसके साथ अगर आर प्रेस करेंगे तो रन खुल जाता है विंडो की के साथ जब आर प्रेस करेंगे तो रन खुल जाएगा उस रन वाले बॉक्स में आप क्या लिखेंगे सी एम डी इंटर मारेंगे तो डॉस खुल जाएगा आप देखेंगे ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी वो भी ओ है जो आप पीछे यूज कर रहे हैं वो भी ओ है विंडोज़ का है और सी एम डी आएंगे वो भी वो ऐसे जो आप पीछे कर सकते थे माउस के थ्रू वही सारा काम आप यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन बस बसरते यहाँ पे आपको कमांड याद होने चाहिए बिना कमांड के आप ये काम मतलब सी एम डी पे काम सॉरी सी यू आई पे काम नहीं कर सकते हार्ड टू लर्न होता है माउस का यूज नहीं होता सारे चीज़ें क्या होंगी कमांड के थ्रू होगी इसीलिए करेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारी चीज़ लिख के होती हैं तो कहीं कहीं करेक्टर होता है कहीं कहीं कमांड होता है ठीक इसके अलावा दूसरा है हमारा graphical user interface graphical user graphical user interface में क्या होगा आप चाहे सी बात समझ रहे होंगे ग्राफिक्स यहाँ पे जो ओ होगा इस टाइप का जो ओ होगा उसमें ग्राफिकल यूज ज़्यादा होगा यानी यहाँ पे कीबोर्ड के साथ साथ माउस का यूज बढ़ जाता है यूज़र फ्रेंडली होता है ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है इसको लोग आसानी सीख सकते हैं इसको लोग आसानी सीख नहीं सकते यहाँ पे आइकॉन आइकॉन हो गया शॉर्टकट्स हो गया पिक्चर हो गया कलर हो गया इन सब के माध्यम से कंप्यूटर आप चलाते हैं यहाँ पे कोई चीज़ कुछ बटन कलर पिक्चर कुछ नहीं होगा ब्लैक स्क्रीन होगी इसलिए क्या इजी टू लर्न है ठीक हर चीज़ का बटन है हर चीज़ का आइकॉन है हर चीज़ का शॉर्टकट है वो साइज ये आपको जी मिलती है एग्जाम्पल तौर पर विंडोज़ टेन हो गया विंडोज़ सेवन हो गया यानी विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सॉरी विंडोज़ जितने भी ओ होते हैं वो सारे क्या हैं जी केवल एम एस को छोड़ के एग्जाम्पल में लिख लेना एग्जाम्पल हो गया विंडोज़ का seven eight ten P Vista ये सारे क्या हैं ये सारे क्या हैं विंडोज़ के वर्जन से पहले सेवन आया फिर एट आया फिर एट पॉइंट वन आया इस समय करंट में क्या चल रहा है विंडोज़ टेन चल रहा है करंट में क्या है विंडोज़ टेन है इसके अलावा आपका लाइनेक्स हो गया इसके अलावा आपका मैक हो गया मैक का फुल फॉर्म मैकिन टोस या हमने C I N T O S H Macintosh ठीक है तो ये सारे क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप के ओ एस हैं तो अगर आपसे कोई पूछे सी आई जी अंतर क्या है तो दोनों ही ओ एस के टाइप हैं सी यू आई में कमांड के थ्रू इंटरफेस होता है और जी यू आई में ग्राफिकल के ग्राफिक मैंने ग्राफिक्स आइकॉन बटन के माध्यम से इंटरफेस है ये हार्ड टू लर्न होता है ये इजी टू लर्न होता है इसमें माउस का यूज नहीं करते इसमें माउस का यूज अधिकतर करते हैं इसमें जो भी चीज़ इंटरफेस होती है वो कैरेक्टर के माध्यम से इसमें जो भी इंटरफेस होगा बटन शॉर्टकट आइकॉन के माध्यम से होता है एग्जाम्पल में आप एम एस डॉस लिख दीजिएगा यूनिक्स लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे Windows X P seven eight ten X Mac Mac का फुल फॉर्म मैक टोस ठीक यूनिक्स का ही यूनिक्स का ही अपग्रेडेड वर्जन एक्स यूनिक्स क्या था टोटल ही सी था लेकिन लाइनक्स जो है वो सी भी काम कर सकते हैं जी भी काम कर सकते हैं अगर आप सी चलाएं सी चलाएं जी के चलाएं जी चलाएं जैसे विंडोज़ होता है आप चाहे कमांड खोल लीजिए चाहे ऐसे काम करिए ठीक तो यूनिक्स का ही स्टैंडर्ड वर्जन लाइनक्स है ठीक तो ये हो गए हमारे लेक्चर टल तो हमने क्या पढ़ा फंक्शन ऑफ ओ एस के क्या क्या फंक्शन होते हैं और एस कितने प्रकार के होते हैं इसकी चीज़ें हमने चर्चा की जब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे हम लोग ओ में थोड़ा और चीज़ें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसकी बात करेंगे जो एक एक नंबर पूछे जाते हैं जो ओ लेवल मैचिंग में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे ठीक है तब तक ले थैंक यू सो मच आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से शेयर करिए सब्सक्राइब करिए जितना आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अभी हमारा हाल ही में रिजल्ट आया है जो कि बहुत ही बढ़िया आया नाइन्टी परसेंट रिजल्ट हमारा वो लेवल का आया है जिसमें अधिकतर बच्चे बी ग्रेड ए ग्रेड से पास हुए हैं बस जैसा आपको बताया जाए वैसे आप मेहनत करिए आप कोई सी बुक राज बुक लेने की जरूरत नहीं है कहीं भटकने की जरूरत नहीं है जो भी हमारे नोट्स मिलेंगे आपको उससे पढ़ना है ठीक अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं नोट्स के लिए टेलीग्राम इंस्टॉल करिए टेलीग्राम पे सर्च करिए टू प्रयागराज उसको ज्वाइन कर लीजिए और अगर हमारे कोर्स के पैकेज को लेना है तो आप कहाँ जाएंगे आप जाएंगे W W W dot binary Q dot in पर W W W dot tube dot in पर जाके आप हमारे पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं या ले सकते हैं और आने वाले जुलाई में आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं तो गारंटी है क्योंकि तो जब पैकेज आप लेंगे और नोट्स तो मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में लेक्चर्स मिलेंगे मिलेंगे प्लस मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और टोटली सारा ऑनलाइन रहेगा आप कहीं और जरूरत जाने की जरूरत नहीं है देर नहीं है बस आपको पोर्ट आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा उस आईडी पासवर्ड से आप खोल के अपने जो भी पैकेज है उसको एक्सेस कर सकते हैं और हमारे द्वारा दी गई चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ठीक तब तक थैंक यू सो मच अगले लेक्चर में हम लोग ओएस को कंटिन्यू करेंगे ठीक